enggak kalau kita mah enggak pernah diurut kecuali kayak rahim itu baru turun, kan kita kan lihat dulu penyebabnya apa kalau varises asam urat rematik itu kita enggak enggak pernah diurut